profit de lacul ăsta care scripește atât de frumos. Vezi? Uite, în dicționar este a luci cu lumină vie și intermitentă. Cum lucește lacul ăsta, e superb. Um, însă mă întreb dacă aș intra în profunzimea lui, dacă aș băga mâinile și picioarele, oare m-aș murdări? Eu cred că da. Cred că are mâl, are murdărie, are tot felul de lucruri în, în interior. Așa este și în viața trebuie. În unele situații sunt sclipicioase, așa precum lacul ăsta, dar în interiorul lor,